Bom, hoje nós estamos em agosto, depois das Olimpíadas 2016. Eu vou testar o meu óculos em croma para ver se depois de 50 anos de vida vou finalmente ver cores. Hoje é o grande dia, eu vou testar aqui o óculos em croma, o óculos para dar o Vamos ver se funciona. Eu fiz o teste no ano passado, deu 20% de chance que funcione. Esse ano fiz novamente o teste com uma Pen, deu 80% de chance do óculos funcionar. Mas pegou a hora. <laughs> E aí, alguma coisa? O quê? É tudo mais nítido. Olha ali pras cores. Olha, gente? ali tem as cores ali, ó. Vê se você consegue enxergar as cores ali. Olha lá. Olha o azul. Aqui é verde? Aqui, ó, tá diferente, ó. É igual. não. rosa é diferente. É rosa. Esse é o rosa, pai falei. Achava mó bonito o rosa. Esse é o rosa, tá vendo? Ó, ele tem as cores ali, ó. Vê se você consegue enxergar. Fala qual cada cor é. Fica tudo mais lindo. Tá vendo ali, ó? Na parede? e a piscina. Isso aqui pra mim era, era o rosa, eu gostava tanto. Mas é azul. <laughs> Eu falava que rosa era feio. Impressionante é o amarelo. E o chão também aqui. Esse chão fica saltando. É verde, verde e marrom, né? Marrom, amarelo e verde. Aqui, ó. Branco, o amarelo, o azul, o vermelho, o verde. O outro amarelo aí, ó. Laranja. E o vermelho, ó. Aqui, esse aqui é diferente desse, ó. Viram? Ó. Olha, olha como é, é, é como está espolhando para fora a, a cor, ó. E, e o verde também, né? Olha o verde da grama, que é legal. Muito mais detalhe, na folha, na, lá na folha, olha como é diferente. Ó, essa aqui é mais clara que a outra, sem detalhe. Caramba! Bom, é impressionante o óculos. Você coloca ele e já vê mundo totalmente diferente, como fosse pulando assim em 3D. Para mim o amarelo ficou muito, mas muito diferente. O, mas o, o marrom e o vermelho é, quase não deu diferença. No prédio lá, eu não sei se é, é verde ou amarelo, aquele prédio. Mas, mas o, a, as cores mudaram muito o chão, a, a pele da gente mudou completamente. Ah, a minha roupa. Eu acho que agora eu vou saber combinar a roupa. É, muda, muda a intensidade. É como se tivesse tá vindo uma, uma televisão e de repente hum, as cores saltam com é Impressionante é, na hora. Colocou no, a, a cor do sal.